Como é que é pessoal? Tenho aqui mais uma caixa hoje. <laughs> Já há algum tempo não postava nada, né? Então prometo muitas novidades em breve. Vamos aqui ao que interessa. Uma caixa de Nike. Temos aqui o logo dourado, como a gente gosta, Uma caixa clássica. Antes de mais, eu confesso que já estava um bocado ansioso por este lançamento quando soube de que iria sair este ano. Eu soube disso o ano passado e fiquei bastante curioso. Acho estranho o, isto ter passado ao lado da maior parte do pessoal, não sei, talvez pelo cor ou. Epá, não sei. Uh, mas vamos ao que interessa. As <laughs> Jordan não... Sinceramente, há uma cena que eu gostava mais era que em vez deste símbolo tivesse a dizer Nike Air atrás, mas <laughs> não se pode ter tudo. <laughs> Acho que são as primeiras Jordan 1 que eu tenho. Normalmente não sou muito adepto das Jordan 1 em termos de qualidade. Pá, sinceramente, fiquei aqui impressionado com o material da parte preta. já, já vos vou mostrar melhor, embora não, não dê para pa notar, mas aqui, aqui a parte preta é mesmo ele está bem agradável, tipo, mesmo bem nascido